Surprise! お前はもう死んでいる何やれやれだぜ 神羅転生 Like you cut G. お楽しみはこれからだザ・ワールド俺だけの時間だぜぶっ殺してやる無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄時は動き出すお楽しみはこれからだザ・ワールド俺だけの時間だぜぶっ殺してやる 時は動き出す